yang berliku Tapi itu tak buat pupilu Berpacu dalam setiap hentakan lagu Yang selalu mengiringi langkahku You got me losing my mind The way you got me fired up Never give up for Pakai kata untuk kuukir sebuah cerita Sebuah kisah kita berdua kan terdengar dalam berita Di saat merindu kan aku tunggu kabarmu Kan ku sapa dirimu di setiap pagi hariku Dalam tiap langkahku kau menjadi hangatku Tersenyum dengan caraku untuk penuhi hasratmu Tanpa perlu engkau minta Kau my baby I love you. Ini semua untuk kita seperti sebuah film drama Kita saling lempar canda tawa Hingga sampai lagi sore senja We are the guys seperti Bonnie and Clyde Terus bersama hingga ku tutup mata You got me losing my mind The way you got me fired up Never give up boy even when I try it pushing my mind The way you got me fired up Never give up, girl, even when the us. You and me, I guess the world with you we're would rather die tonight, tonight, tonight You have my heart like the beat The way you got me turned up Never give up, boy, even when they try us You and me, I guess the world with you